Három és fél éve azt hiszem nagyjából, hogy elkezdtem gyakorolni, és a legelső dolog, ami történt konkrétan három hét után, hogy eh, munkahelyet váltottam, ami, ami nagyon-nagyon jó tér volt arra, hogy én az rajtam lévő sebeket, azokat begyógyítsam. Nagyon-nagyon eh, sokat köszönhetek annak. Eh, nagyon elkezdtek leválni rólam azok az emberek, akik csak lefelé húztak. Gyakorlatilag az összes ilyen kapcsolatom megszűnt, elkezdett sokkal jobb lenni a kapcsolatom a családommal, nagyon hatott rájuk az egész gyakorlásom, tehát amit én dolgozok, az mind megjelent náluk is, és sokkal-sokkal jobban élünk most már. És ö, aztán most elkerültem egy másik céghez, ahol, ahol most olyan emberek vesznek körbe, ahol szerencsémre megtapasztalhatom azt, hogy mennyire szeretve vagyok, és ez, ez nekem mindig nagy probléma volt, hogy én, én nem éreztem azt, hogy szeretve vagyok. Úgyhogy én ezt ezt nagyon nagy sikernek könyvelem, és minden egyes óránk az, az valami olyan, ami, ami ahhoz segít közel, hogy én az legyek, aki igazán vagyok.